E bwana, mambo vipi? Unasikiliza na kutazama Get Info ya Stein TV na nakusogezea stori zote kubwa ambazo zina trendi kupitia mitandao ya kijamii. Si tunamkumbuka yule rapper DMX ambaye sasa hivi ni marehemu. Sasa Rough Riders na mashabiki wa marehemu DMX Aprili 9 mwaka huu walipata nafasi ya kutembelea kaburi la DMX ambaye alifariki dunia mwaka 2021. Mashabiki hao bwana walifanya kufanya hayo ikiwa ni kumbukumbu kumbu ya miaka miwili ya kifo cha rapa huyo. Sasa nizani kama rapa DMX ameacha kitu kwenye jamii yake, na hii inapelekea kuendeleza upendo, na ndio maana watu hawa wamekwenda kutembelea kaburi la kwake DMX. Sasa jitahidi sana unapoishi na watu utengeneze kitu, kwa sababu kuna leo, kuna kesho, hakuna ambaye ataishi milele. Tunaendelea kujifunza vitu vingi sana. Umetoka kusikiliza na kutazama Get Info ya Saint TV, endelea kutufuatilia.